Il n'y a pas trop longtemps que le chanceux fut attrapé par cela qui ne peut arriver cause autres j'ai pensé. Et le lendemain matin, ma femme m'a amené tout de suite chez les anges des carcinomes, service b Et ils m'ont examiné avec des instruments coûteux et ils ont sauvé mon cul en six semaines comme il faut. Et j'ai passé encore beaucoup de jours, beaucoup de nuits ensuite. Chez les anges des carcinomes, service spirit. 6 6h30, faut prendre la température et l'attention, faire les lits, aider à se laver aux visites des médecins. Il y avait pourtant des blagues, pourtant des rires dans ce fouillis. Chez les anges des carcinomes, service spirit. Écoutez, soignez, aidez, toujours aimable, avec patience. Quand les patients sont courir, les anges arrivent de toute urgence pour que tous les malades se réveilleront après la nuit. Chez les anges des carcinomes, service B8. Tous les jours, la même besogne de Sisyphe au fil des ans Pauvre payent pour dur boulot, mais quand il regarde le couchant, un homme qui était ici il pense souvent reconnaissant à ses anges des carcinomes. Les anges des carcinomes, service b